See you in the morning, Ellie. Ai, velho, nossa cena, cara. É melhor em português BR, mas de qualquer jeito é muito boa. Ellie? voltei, acabei parando para almoçar, mas agora estou de volta. Então, uma, duas, três, quatro, cinco munições de revólver. Tá? É isso aí. Voltamos com o controle de Joel, Joel Miller. Hell are you? Álcool. Uh, eu tô com a vida amarela. Nice. Ué, não me curou, o Joel tá com a ferimento. <laughs> tá, Bora lá. Vamos a garagem. Opa, tem coisa aqui. Trapo. Não vou sair ainda. <laughs> Guardava o cavalo na garagem, aí sim, doido. I gonna take my horse. Tá, não sei se eu saio pela garagem ou por aqui, você para aqui. Pela parte da frente. Beleza. Ellie! Que susto, Joe. Puta merda. Ok. Ai! muito pra sair da rua, né? Eu sei, não sei o que foi isso também. Nossa, a audição do Joe tá hum, nos trinques, doido. Você é louco, tu estão os caras lá no caramba. Não dá pra mim entrar? Tem quatro. Pô, se alguém conseguir se esconder dessa audição do Joe agora é porque o cara é um ninja daí. Tá muito longe. Nossa, o Joe tá muito lento, velho. Ai, ai, tá se arrastando, doido. Alguém vai vir pra cá, né? Sim, tá vindo pra cá. Vamos ver onde é que ele tá. Tá, tem quatro, eles estão andando tudo meio que em círculo. O que tá acontecendo? Tá, aquele ali aparentemente tá vindo pra cá. Só aparentemente mesmo, porque ele acabou de desviar. Caraca, velho, eles vão ficar aí assim. Vou jogar uma granada. possível. Caraca, esses caras só correm, velho. Nossa. Como é que eu faço pra pegar eles? Eles estão correndo, eles não estão ficando pra, pra batalha. Não tô vendo eles? Tá, eu vi um ali. Ah, tem outros ali, ó. Keep running! Caraca, velho, ele só corre, sério isso. Ah, mano, cansei. Vai, corre agora. Ah, vai, continua correndo. Filho da mãe. Caraca. Bagulho chato. Trapo. Álcool. Tá, não preciso. Ué? Ah, tá. É só pra mim dar a volta. É, é, só pra mim dar a volta. Eu sei que o cara tá aí me esperando daí. Óbvio. Nossa, no viu! You will come with me. You wait here. Now, the girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. <clears throat> Focus right here, right here. And I'll pop your ah, goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. In the town. Apple. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. I ain't... Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. you acredito nele. I believe him. No, wait! Oh, não tem como, cara. não ia é sobreviver não, velho. Eu tenho muito pena dos caras, mano. I warned you. happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. Nossa! Nossa, mas o David é horrível de mim. Puta merda. Nossa, olha essa cutscene, velho. Que linda. Puta merda. Nossa, velho. O gráfico dessa cutscene, mano. bora lá. Ah, tô de faquinha no meio da névoa. Névoa... De qual que tá eu vou sair? What the heck? Em algum lugar longe de ti. I need Médico. Pô, podia fechar a porta nele. Sim, atrás dele. Os caras chegando. Tá. Que isso? Que isso? Ué? O que aconteceu? Por que cancelou? Cancelou meu ataque. Que merda é essa? Meu Deus, quantos são? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Chegando. Oh, o bagulho cancelou meu ataque. Ele só, o ataque só começou, ele não terminou. Não entendi. Eu tô com um revólver. só pra garantir eu vou ficar com o tijolo. Dentro da garrafa. Nossa, agora é um labirinto, velho. Tá, siga o barril flamejante. Rosalie. Nossa, um lugar de fliperama, que da hora. velho, não tem jeito. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ai! Tá escondido aí. Vai! Ah, velho! have a real situation here. We already have a situation. We're gonna take care of it. Now stay focused. Let's find her. Quero atacar o tijolo no mais longe e pegar o mais perto. Vai! Ai, velho! Vai, vai, vai, vai! Ai, merda. Ó! Oh. <laughs> o ficou sentado. Nossa, essa arma é muito demorada, velho. O recuo dela é muito longo. conseguir os barris em chamas. não eu não vejo nada, velho. Tá tudo congelado a tela. Cadê os barris em chama, doido? Putz, não tá aqui. Ah, aqui! Nifa, boss fight. isso, velho. Não é possível. How did you do it? O quê? It's all right. Nowhere to go. You want out? Nossa, essa luta é muito louca, velho. Tá, eu vou fazer barulho aqui nesses pratos. I know you're not infected. No one that's infected Nossa, o cara não tá escutando a Ellie si, velho. Tá aqui não tem nenhum prato no chão. I gotta admit, had me back there. For a second, you shook my faith. Only for a second. Cadê? muito ruim de mira, velho. Muito mais que eu. Pode ver com esse machete aí, eu tenho minha faquinha. Ele tá muito mais rápido. Shame you wouldn't come around. barulho aqui, ó. Oops. Fuck yourself. Beleza, esse barulho ali. Ai, droga, esse... essa volta é maior do que eu pensei. Ok, then. Don't say I didn't give you a chance. You know, I love how you think that you're better than this. Better than us. But you're not. Oh, you crazy fuck. Isso não fui ah, eu? Ai, tem um prato aqui. Vai. It didn't have to be. Whoops. brought this on yourself. You did. There. Toma. agora ele vai ficar escondido também. Interessante. Aqui só tem duas entradas. Se ele entrar pra ver, ele vai me ver de certeza. Mas deixa eu ver se que eu vi ele, ele tava ali, ó. Opa! Ah, moleque, te achei. Tô te vendo. Ele tá por ali. Ah, a faquinha dela lá embaixo. O que aconteceria se eu tivesse vindo pra outro lugar? Para do frio. Eita, pega. Flash. Tá bom, já entendi o recado, games. catcher. the kid is dead. You don't know where he's turn up next. Ai! Como é que eles me viram, velho? Foi um tiro de arco. Sai! Sai, velho. Ah, puta merda. Sai daqui. Sai de mim. Ai. Ai, caramba. Eu não consigo mexer. Eu não consigo. Não consigo. O jogo me travou. Cadê os caras? Não escapa não. Não hoje. Não agora. Cansei de correr atrás de vocês. Mochila dela. Beleza cara tá carregando uma mochila dentro da mochila? Registro de carnes. 23, 3, 224 quilos, 10 do 4, 559 quilos, 8 do 5, 2.131 quilos, 18 do 6, 2.331 quilos, carregamento grande. 29, 29 do 9, 739 quilos, 2 do 10, 139 quilos, 5 do 11, 277 quilos, 4 do 1, 319 quilos, 5 do 3, 1.546 quilos, assim está melhor. 12 do 12, 138 quilos. Que dá testa, é doido. What the fuck? Eu não lembrava disso. Eu tenho que encontrar ela. Eu tenho que encontrar ela. Achou. Ellie. Nossa, essa parte do inverno é muito boa, cara. Puta merda, como é boa essa parte. É muito bem produzida. Tá, gente, o que eu disse? Como é que ela foi parar aí? Como é que ele foi parar ali? Os dois estão... Os dois não estavam na cozinha? Ah, não pode ter tido elipse e eles se acordaram no meio e tudo mais. Né? Nossa cena, velho. Nossa, essa cena, cara. Lá vem o chute. Chegando perto. I knew you had heart. You know, it's okay to give up. Ain't no shame in it. Não, tá vendo facão, sério, tá brilhando. It's not your style, is it? <laughs> tried begging. Fuck you. You think you know me? Huh? Well, let me tell you something. You have no idea what I'm... Hai passato il